صلي وسلم على سيدنا Oh, oh, oh, my soul. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدانا ما بعلم الله صلاة دائمة بدار Oh. say đi nào oh. oh, oh.